Hola, en este segmento hablaremos sobre qué se mide con las evaluaciones auténticas. Este tema es bastante sencillo, realmente. Cuando preguntamos qué es lo que se debe medir, la respuesta es que se debe medir el logro del perfil o las competencias que, que propusimos para el final del curso. Esto implica que debemos pedir, como educadores, que los estudiantes entreguen productos auténticos que reflejen situaciones de la vida real. Ojo, exámenes de selección múltiple usualmente no se consideran trabajos auténticos. Una persona que aspira a ser un salvavidas se prueba presentándole personas que simulan estar hablándose y se observan los procesos que usa. La ejecutoria de un futuro contable se mide al analizar los estados financieros que desarrolla las destrezas de un piloto se miden en el aire o en un simulador en el aire, no en el salón de clase. ¿Por qué otras profesiones y disciplinas se tienen que conformar con menos? Creo que son tradiciones que son fatales. Ahora, ¿cómo se miden los trabajos auténticos? Pues esto tiene dos aspectos. Primero, en cuanto al proceso de medición, hay que considerar, hay que fuertemente la rúbrica. Una rúbrica es un instrumento compuesto por criterios y niveles de ejecución. La rúbrica se compone de criterios porque trabaja con los atributos más destacados que se quiere buscar en un producto hecho por un estudiante. También la rúbrica se compone de niveles de ejecución para poder identificar lo que está bien hecho y lo que necesita desarrollo. Pero hay otro aspecto de medición que se debe tomar en consideración. Debemos ver el desarrollo del perfil o de las competencias a largo plazo. Es decir, no se debe medir el logro del perfil o las competencias de forma aislada, sino de forma longitudinal o de largo plazo. Lo que esto implica es que se mide el perfil, las competencias a desarrollar desde el principio, cuando llegan los estudiantes por primera vez y durante el proceso de aprendizaje y al final cuando salen de nuestros cursos, programas o instituciones. Así podemos saber si realmente contribuimos al desarrollo de un aprendizaje real. En el próximo segmento hablaremos sobre los principales variables a considerar a la hora de evaluar. Hasta la próxima.